Born Killer Pelican Nautic by Dummy YouTube channel එකකින් කියන brand new episode එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලන්ට ගේන්න කියලා හිතුවා කොහොමද WhatsApp desktop එකට ඉතාම ලේසි ඉක්මනට download කරන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ට ක්‍රමවේද දෙකකින් කරන්න පුළුවන් WhatsApp official website එකට ගිහින් උනත් කරගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 64 bit 32 bit 64 bit තියෙන කට්ටියට ඒක කරන්න පුළන් ඒකින් හැට හතර බිත් තියෙන කට්ටියට වීඩියෝ කෝල්ස් කෝල්ස් ඕලගේ ඩෙස්ටොප් එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තිස් දෙක බිට් මැසේජ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒකින් calls phone calls video calls ගන්න බෑ ඕලන්ට අනික් ක්‍රම වෙද තියෙන්නේ මයිකෝසොෆ් එකකවන්් එකක් තියෙනවන ඒකින් ඉතාම් ලේසියෙන් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒක ගෙට් කියලා තියෙනවා ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරපුවම ඕගොල්ලන්ගේ PC එකේ එනවා ඊට පස්සේ අපි මම මේ ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකකින් පැහැදිලි කර දෙන්නම්. මාව subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් දැන් යන් වීඩියෝ එකට. يعتبر ودهنا لايك يدانيان كومنت يدانيان شير يدانيان මේ වීඩියෝ එක බලවන ඕලන්ගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමුවෙමු. මම Tech by Devmin YouTube channel එකේ host Devmin Disilva.